Mau dulu Buat yang kecil. Buat hmm, yang kecil mau. Lama yang kecil juga buat adiknya. Aku mau lama kecil dan juga buat kakak bacanya. Kakaknya juga. Iya. 哎呀！ maskot nah, ini mama apa namanya juga pengen apa apa mama beli barang-barang mulu banyak kali barang-barang